今天给大家分享的一个模型就叫做职业发展模型，它专门是讨论你是不是适合这份工作的。它讲的是一个职业发展的底层逻辑，最早是来自于美国明尼苏达大学的一些研究，所以它最早的原型啊叫做明尼苏达工作适应论，我把它简化了一下，叫做职业发展模型。那么什么是一个好的工作呢？一个职业呀，它应该分成四个要素。首先，每个个体就是你。 有自己的能力，有自己的独特的需求啊！有人希望收益钱，有人希望有成长，有人希望工作环境会好一点，有人希望钱多事儿少离家近。那么第二个，每一个职位也有自己不同的要求，以及自己不同的给予回馈。这四个要素啊，就决定了你的职业是不是过得好。这四个要素两两成一对儿，配成了两个匹配度。第一个，如果你的能力。 总是能跟组织的要求匹配的话，那么在这个匹配度上面，组织的满意度就能高。简单来说，就是你能干，你能干好，这样的人呢，在组织里面就会比较成功。我们称为这个呢，叫做成功度，或者叫做组织满意度。那如果你的工作收益跟你的需求是正好匹配的话，你自己的职业满意度就比较高嘛。我们经常说，这个人在工作里面就比较幸福。所以啊，如果你的能力， 你的需求跟职位的要求和他的给予正好匹配的话，那你就成功有幸福呗。所以你看，找工作和找老婆很像啊。最好的婚姻就是互相都把对方讨厌的缺点认为是迷人的优点，这样一对夫妇双方是满意又幸福，怎么看怎么喜欢。但如果不是呢，双方都把对方最得意的优点看成是缺点，那真的是天天互相的折磨。 你也许看过一部电影，叫做《穿普拉达的恶魔》，它讲的是一个小实习生去时尚女魔头那个地方做助理的故事。一开始的时候啊，这个姑娘是能力不匹配，在一个时尚杂志，她穿一个很糟糕的衣服，不会化妆，做事情毛毛糙糙，记忆力很差。但是呢，当时上流社会的工资、薪酬以及那个范儿都很吸引她。 这份工作他不匹配，为什么？因为能力不够，成功度比较低，但是幸福度很高。在片子的最后啊，他成功的一步一步的挑战了自我，提升的能力，然后呢，成功的胜任了助理这份工作，成为这个女魔头身边呢非常重要的一个助理。但是最后面他还是辞职了，为什么？因为这个时候他发现说，其实自己真正要追寻的生活，并不是这么一种高压的、虚荣的生活，他的能力匹配度够了。 但是需求匹配度又不够了，所以整个《穿普拉达的恶魔》这部电影讲的就是两个职业匹配度不断转换的过程。好了，当你理解了这个模型，你就可以尝试的去评价一下你当前的职业状况。你在你的工作里面是期待更成功还是更幸福呢？如果你不是那么舒服的话，你到底是干不好呢，还是不愿意干呢？一旦你有了这个答案，你可以回溯之前的两个元素。 比如说，如果你希望自己的能力匹配度上升的话，你可以从更好的理解企业的需求，或者提高自己的能力开始着手。大部分人在职场中间干得不够好，其实很大原因是因为他根本就不知道组织对他有什么清晰的需求。大部分时候，需求可能很难不会写在那个工作描述上，会有很多隐性的需求。 所以有一个练习哈，就是请就你的直属领导和你同时写三件他认为最重要的事儿和你认为重要的事儿，你发现这三件事情差异非常的大。所以第一个清楚的了解组织对你的要求很重要。第二个呢，就是如果你清晰的了解一个要求，那么接下来就是一点点去提高自己的能力。只要要求清晰，能力清晰，那么你的组织满意度肯定是非常高，也就是说你肯定是很成功的。 同样道理，很多人面试之所以不成功，也就是因为他的能力虽然很好，但他并不知道对方的组织想要什么。另一方面，如果你想希望自己更幸福一点啊，提高自己的需求匹配度，那么你可能就需要从了解自己的需求和找到在组织里面能满足你需求的资源这两个地方入手了。同样道理，首先你思考一下自己到底想要什么，第二步才是看看说在组织里面什么地方可以获得这些资源。 因为在今天这个职业世界，哈，只要你清楚的想清楚你自己想要什么，而且有能力的话，其实这个世界是总是能够拿到你要的东西的。关键是很多人其实很少想过自己到底想要什么，最重要的是什么。比如说，有一个人过来找我说：“你看，我希望在组织里面有所进步和成长，但是呢，一旦做的一些新的事情，又很容易没有把握，没有面子，该怎么办？” 你发现这是不是一个冲突？如果你想有面子，你就做那些你一定能够保证完成的事情；但是如果你想有进步的话呢，你肯定又需要尝试一些新的事情。所以，到底一个人在组织里面是希望自己有面子，还是希望自己有进步？你要想清楚，否则谁都满足不了你。这个模型虽然很简单，但其实很有用，因为它其实只用三个问题就能够帮你辨析到底在职业中间你什么地方不好。第一个问题是。 你希望自己更成功一点，还是更幸福一点？他会帮你锁定你应该是关注哪一对儿匹配度。第二个问题是，如果你是更成功的话，到底你是不清楚职业的需求，还是自己能力不足？第三个问题是，如果你希望自己更幸福的话，到底你是自己的需求不够清晰和明确，还是在你身边找不到相关的资源去满足这个需求？ 一旦这个三个问题问完，你可能就很清楚的知道自己在职业中间哪一块需要提升，那么这种职业的不适感就从一种情绪变成了一种目标，它就变得可以操作了。往更深一层说哈，我们谈谈看它的底层逻辑。其实这个模型讲的是我们跟职业之间的关系。职业是一种持续的通过满足他人需求来成就自己的。 社会交换方式，因为这种需求是持续的交换，不是一竿子买卖，所以最好的状态就是人和职业之间互相匹配，不仅能力匹配，而且需求匹配。前段时间有篇文章就叫做好女孩都难追，讲的就是这么一个道理。他说呀，真正的好姑娘，并不是那种你给她一个媚眼，她就能跟你回家的姑娘，这样的姑娘你也不敢跟她结婚，对吗？因为不匹配啊。 那么，真正的好姑娘，她对自己生活有高要求，同时她也寻求那种配得起自己、也愿意为自己付出足够多时间的人。同样道理，好的工作难找，好的姑娘难追，值得去的地方总是很难，这样才叫做匹配。有人听了可能很绝望，说：“那我这一辈子都匹配不上啊，对吗？”我想找的好姑娘，我想找的好工作，不，这种匹配是动态的，因为你也在变嘛。 有一个小朋友，几年前刚到北京，就过来跟我抱怨，他觉得自己很绝望，房价太高，父母太远，工作难找，雾霾满天，未来这个孩子读书还不知道在哪上学。你看，他几年下来，他的生活却变得越来越好。哎，他从六环外买了个小房子，然后一步一步的蹭，一步一步的换，换到了五环里。父母虽然虽然来不了北京，但他自己现在呢，收入比较高，可以没事儿啊买机票回去看看他们。 自己的工作越来越顺心，在工作里面呢也认识了一些人，他有了自己的家庭，在工作中间认识的人呢能帮他解决一些读书的问题，未来啊他还有送他们去美国生活的打算，这一切都是他刚刚到北京的时候从来没有想到的。他自己也忽略一点是，他也在变化呀，所以最好的状态就是你和工作持续的互动，持续的适应，持续的匹配，共同成长和进步起来。 在亲密关系里面也是一样哈，最好的夫妻关系就是双方以共同的速度来进步。你可能很难做好一切准备才生孩子，但是你也可以跟孩子一起来长大。但是如果这种互相匹配、交互适应的关系被打破，其实双方就会有一种情绪叫做抱怨。你仔细思考一下，抱怨呢，其实是一种很无能的贪婪，无能的贪婪，无能在乎于他自己。 不能或者不愿意主动的去适应和匹配对方，贪婪在乎于呢？他自己不变，他老希望别人变，而自己来受益。比如说，我有个客户就跟我讲，他说：“哎，顾典，今年的环境不好，客户不好，运气不对，所以呢，我就完成不了目标。”那我就反问他说：“那是不是你说你需要环境也好，客户也好，运气也好，才能够达成你的目标呢？” 你发现没有，一个对于环境要求越苛刻的人，往往其实是自身越无能、越没有适应和匹配能力的人。所以，抱怨是一种无能的贪婪。你常常听员工时常跟企业抱怨哈，说：“老大，我都三十岁了，为什么我的工资还是买不起房啊？那个公司对我不起。”其实，公司也的确有能买得起房的高工资职位，只不过你的能力不匹配呀。 有的时候企业心态也不好啊，有的 HR 跟我说，他说我们的员工不要乱培训，培训好了就去更好的企业跳槽走了，这个企业也挺奇怪的。他一方面呢，这个希望员工成长，一方面又不希望自己成长。如果你的企业在成长，你的员工为什么要去别的更好的地方呢？所以企业也在抱怨，也因为自己不愿意成长。所以相互匹配、互相适应、共同成长，这其实是人和职业。 最好的关系，一个好的公司就是公司和人互相匹配，共同成长；而一个烂的公司呢，就是公司跟人互相抱怨，一起玩玩。所有的关系，亲人、恋人、家长、工作、朋友，莫不如是。好，做个总结。今天我们讲到了职业发展模型的四个要素。 人的能力、需求、组织的要求和回馈，以及如何用三个问题去锁定自己职业不适的点。我们也聊到了说，人和职业最好的状态是持续的动态匹配。当这种动态匹配被打破的时候，就会产生抱怨。当你抱怨的时候，请你一定记得，抱怨是一种无能的贪婪。一方面你不想断掉这种关系，一方面你希望对方有所改变，还不希望自己改变。 那么，在这个抱怨背后面反映出来的是你的什么样的需求，以及哪方面能力的缺失呢？请你思考一下。好，今天的思考题，试着用职业发展模型的三个问题扫描一下自己的职业。如果让你的职业变得更适合的话，下一步你需要在这四个要素中间提升哪个部分？第二个是你时常抱怨的是什么？这个背后面。 隐藏着你哪些方面的需求，以及什么能力的缺失呢？